မင်္ဂလာပါရှင် Smarket ဖေဖေမေမေများရှင်ကျမအနေနဲ့အခုဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့ screen time နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများဆောင်ရွက်တင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြောပြရစီတတမိမိလေးတွေဟာ screen တွေကြည့်နေတတ်ပြီလား screen တွေကြည့်နေပြီဆိုရင်တော့ကျမကန့်သက်ဖို့အချက်ကလေးတွေပြောပါမယ်တကယ်လို့တတမိမိလေးတွေဟာ screen ကိုလုံးဝမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့အစမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တယ်လီဖုန်းလည်းမပေးပါနဲ့ screen ကိုလည်းမပြပါနဲ့အထူးသဖြင့် နှစ်နှစ်အောက်ကလေးလုံးဝ screen မပေးဖို့လိုပါတယ်တကယ်လို့များကလေးဟာ screen ကိုကြီးတက်နေပြီဆိုပါတော့ကလေးဒီလည်းအသက်3နှစ်ကျော်နေပြီသို့တော်လည်းနော် screen ကိုလည်းကြီးတက်နေပြီဆိုခဲ့ရင်တော့ကျမတို့ဒီအချိန်ကိုတော့ကန့်တတ်ရပါမယ်3နှစ်ကျော်တဲ့ကလေးတယောက်ဟာအများဆုံးနော်ဟိုငယ်လို့ရှိရင်တော့9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်ထက်မပိုပါနဲ့ကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ညှိပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင် ကလေးသည်အစာစားနေတဲ့အချိန်မှာ TV ဘယ်တော့မှမပြပါနဲ့ဖုန်းဘယ်တော့မှမပေးပါနဲ့နောက် iPad တို့ဘာတို့ screen လုံးဝမဆောင်ရွက်ပါစေနဲ့အစာစားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုကတော့အိတ်ခမ်းထဲမှာ TV မထားပါနဲ့အထူးသဖြင့်အိတ်ခမ်းထဲမှာ TV မထားပါဘူးတတမိမိတွေဟာ TV ဗီဒီယိုတွေ not screen တွေကိုကြည့်နေမဲ့အစားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတကယ်ပျော်ရွှင်စွာစောကစားတတ်ဖို့လိုပါတယ် အိမ်မှာတငယ်ချင်းတွေခေါ်မယ်အိမ်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စော်ကစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ screen ရော့သွားပါလိမ့်မယ် screen ကိုမပေးပါနဲ့ screen ဒီကလေးတွေအတွက်အမတမ်းမှထိခိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုထိခိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုး screen ကိုဆွဲပြီးတော့ screen ကိုတော်တော်များများကစားတဲ့ကလေးဟာတော်တော်များများကြည့်တဲ့ကလေးဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာယုံဆူဆိုက်မှုနည်းပါတယ်နော်စာတင်လို့မရပါဘူးအာယုံဆူဆိုက်မှုမှာနည်းပါတယ်မှတ်ဉာဏ်ရောနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ ဒေါသကြီးပါတယ် aggressive ဖြစ်တယ်ဒေါသကြီးတယ်အကြမ်းဖက်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီကလေးတွေကိုချစ်ရင် screen မပေးပါဘူး screen ထက် နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့တကယ် real situation ပေါ့နော်တကယ်အစ်စ်အမှန်အခြေအနေမှာကလေးကိုလွတ်လပ်စွာ ပြီးကစားပါမယ်ကလေးနဲ့အတူတူကလေးကိုဒီတိုင်းမပေးဘူးဆိုပြီးတော့အတင်းလူထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး screen ကိုဆွဲနေတဲ့ကလေးတယောက် screen နဲ့အများအားထိတွေ့နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကလေးကိုအစားထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်ဘာတွေနဲ့အစားထိုးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ တကယ်ကစားတတ်ဖို့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အိမ်မှာတကယ်ကစားမယ်မမေဖေဖေတို့နဲ့အတူတူပါဝင်ပူးပေါင်းကစားမယ်တစ်ပင်လေးတွေအတူတူစိုက်မယ်တလိဆန်လေးတွေအတူတူမွေးချမယ်ဥမာဆိုပါတော့နော်ငါးလေးတွေမွေးမယ်အပြင်ကိုပန်းချန်တွေပါတွေအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ scream ကိုဒီဆွဲနေတဲ့ကလေးကိုလည်းကျမတို့ကဖြတ်လို့ရပါတယ်မဆွဲသေးတဲ့ကလေးဆိုရင်လည်းကျမတို့လုံးဝ screen မပေးပါဘူးရှင်။ တသားမိမိတို့အချိန်ကတ်သက်ပြီး TV ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းမမေဖေဖေတို့နဲ့အတူတူကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ C firm caring for well-being